एक बार अपनी बाहों में सुला तो सही झूठा ही मगर प्यार दिखा तो सही सुना मांगती हो रब से कि खुश ना रहूं मैं जीने ही छोड़ दूंगा तू आ तो सही कितना लिखूं मैं तेरी याद में कोई दम नहीं मेरी फरियाद में रूह भी मुझसे मेरी छीन के ले गई मैं मैं न रहा तेरे बाद में